привет! Я вернулась. И да, если вы не забыли, меня зовут Алина, и вы на моем канале. Ну и что с вами сегодня будем делать? И да, у меня теперь есть новые идеи для канала. Ну это уже, правда, снимала Настенка ей, но все же... Так что идеи будут не мои, но я просто подумала, почему бы мне и не снять. Ну и вот, и сегодня у нас будет с вами трата. Да, опять трата. Ну, я э, потом, наверное, больше не буду траты снимать, потому что на это, во-первых, надо денег, как можно побольше, поэтому вот ну и кстати на мне новый донат но это вам подсказка для следующего видео это видео будет, будет про донат итак ну и все подписываемся на канал ставим лайки но я озвучивать не буду потому что смысла нету и да, заранее написала список, что я хочу, поэтому, чтобы не тупить, и это все было побыстрее, побыстрее как-то. <laughs> Да, я уже разучилась говорить, но все же, поэтому подписываемся, ставим лайки. Ну, опять-таки, все будет на ускорение, но что, мы начинаем. Thank you. это все. И да, у меня список коротенький, поэтому трата будет коротенькая. Все, что я хотела, я купила, но больше мне, правда, ничего не нужно. Ну и деньги остались, но я уверена, что они скоро потратятся все. Поэтому вот. Ну и все. Надеюсь, вам эта трата понравилась. Это была летняя трата. Ну, как бы все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока-пока. It's none and solo.